Good morning to all of you welcome to our channel Hanika Sharma blog आज हम आए हैं रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में ही है ये हाय कर देनी hi honey Ramoji Film City का बहुत दिन से प्लान कर रहे थे बट आज पॉसिबल हो पाया हाँ। कल आना था कल लेकिन हमारी अन्नी बीमार हो गई थी तो आ नहीं पाए हम्म। तो, आज तो आज, आज पॉसिबल हुआ है अभी हमने एंट्री की है ये संगम रेस्टोरेंट के पास है अभी हम हम्म। तो मैं आपको बैक से कैमरा से दिखाती हूँ ये देखो ये देखो हम यहाँ पे संगम रेस्टोरेंट के पास हैं ये यहाँ पे अभी जैसे ये क्या है ये बसेज है यहाँ पे अलाउड कर रखे इन्होंने ये स्टूडेंट यहाँ ये है पूरा ले ले ले फिर यहाँ से एंट्री करके हम अंदर आए देखो जू टाइप का बना रखा है दीवारों को ये देखो अनिका थोड़ी देर वॉकिंग टाइम में आ गई अभी अनिकम काम बाबू नहीं चलो हाँ चलो ले ले ले देखो नकली देखो अनिका के अनिका मैडम की नकली देखो आप देखो ये कोई दीवार बना रखी है देखो डायनासोर का दिखा रखा है या बड़ी छिपरी बोल सकता हूँ देखो कवर करते चले पूरा पीछे देखो पे अनिकाश हम पीछे हैं तब तक हम थोड़ा आगे का तो कहते हैं मेरा माइक निकल गया है माइक सेट कर देता हूँ उसको माइक सेट कर दिया आपके पीछे अलादीन महाराज जैसे घूम रहे हैं ये त्योहारों के तो क्या अच्छी अच्छी पेंटिंग बना रखी है बच्चों की कार्टून तो के लिए काफ़ी प्यारा एंट्रेंस गेट है ये रेस्ट करने के लिए बीच में टेबल भी लगा रखे हैं उसके ऊपर से आप ऊपर जा सकते हो पहले हम साइड इसका कवर करके आएंगे उसके बाद हम ऊपर दिखाएंगे आपको कि क्या है फ्री गेम जोन है for kids only three two six year बच्चों के लिए गेमिंग एरिया है अंदर अगर तीन से छः साल तक के बच्चे हैं तो फ्री में यहाँ पे गेम खेल सकते हैं करना पड़ा यार अभी यहीं का पूरा नहीं हो रहा आगे तो भी बहुत कुछ बाकी है देखो ये ब्रिज ये हिलने वाला ब्रिज बना रखा है ब्रिज हिल रहा है देखो हिलते हुए ब्रिज के ऊपर से अभी हम आए हैं नाव बना रखी है बड़ी सारी हिलने वाला ब्रिज है ज्यादा नहीं हिल रहा काफी मजबूत ब्रिज है उधर कुछ नहीं चलो उस साइड चलते हैं ओनली बोट बोट है ब्रिज के लिए लेके आया था ब्रिज ब्रिज ब्रिज था इसलिए लेके आया था अभी हमने ब्रिज को क्रॉस किया है अभी नेक्स्ट आगे जा रहे स्पिन डार्ट करके शूटिंग जगह जगह लोग बैठे हुए थके बिल्कुल दोनों थिएटर है इधर सर थिएटर कुछ दिखाएंगे देखते हैं तो पूछते हैं पूछते हैं टाइमिंग क्या है नेक्स्ट तो टाइमिंग शायद लिखा है अभी पूछते हैं अभी मैडम से कि शो ओपन है नहीं है मैम ऑन है गए एक बंद है किस टाइम है दोबारा three o'clock three o'clock अभी इसका टाइमिंग है ये बच्चों के लिए डांसिंग वगैरह के लिए है ये देखो पूरा राजा महाराजा सेट दिखाएंगे पूरा सेट uh, uh, उधर uh, मुझे दे um, आ चुके हम यार थकी थी मैं हनी को लेके और मुझे मैंने मैंने कैमरा ले लिया मैंने मुझे कैमरा दो और आप हनी का तो ले लो ये देखो हम वाओ तो ब्यूटीफुल